બધું જ એક ચીજ સાહેબ આપણો જન્મ જ હસવા થયો છે મજા કરવા થયો પણ હે તમે મજામાં ને કોઈને ગમતું જ નથી તમે જુઓ એક છોકરું જન્મે ને તો રડે હું હું બે ત્રણ મહિના રડે હો પછી ઘરમાં બધા કહેલા અને છાનું રાખો ને ગીલી ગીલી ગીલી ગીલી એ લાલીઓ હશે ફોટા ફેસબુક પર અમારા લાલિયાને ગાલમાં ખારા પડે છે કોઈ ઘરે આવે ને હું લાલો જો અને આ જ લાલીઓ થોડો મોટો થઈને હશે ને ભાઈ થોડા ગંભીર થાવ હાલા કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં પહેલાં હસાવે આપણને ગલી ગલી કરે તમે જુઓ તમારું છોકરું સ્કૂલથી ઘરે આવીને શું કરે સ્કૂલ કોલેજથી ઘરે આવીને શું કરે દફતર ફેંકી દે બૂટ ફેંકી દે મમ્મી ખાવા ખાઈ લે આ સામાન્ય દ્રશ્ય પણ જો છોકરું સ્કૂલ કોલેજથી હસતું હસતું આવે દફતર મૂકે મમ્મીને ગળે હક કરે મમ્મી નાસ્તો આપ તું સ્કૂલ ગયો તો કે નહીં ત્યાંથી દિવેલ પીધેલો આવવો જોઈએ હસતો ક્યાંથી આવ્યો અહીં બેઠેલા બધા પતિદેવો જે પતિ ગયા અરે પતિ ગયા છે કે જેના લગ્ન થયા છે નક્કી કરે કે સાંજે ઘરે આ સાડીઓનો ઓર્ડર મળ્યો ના મળ્યો કોઈ ફરિયાદ નહીં આજે ઘરમાં હસતા હસતા જ એન્ટ્રી મારવી છે તમે ઓફિસમાં માથું બાથું ઓલાઈ સર્ટિંગ બર્ટિંગ કરીને ઘરે આવીને બેલ મારો વાઈફ બહારનું ખોલે ક્યાં ગયા હતા તમે આ દિવેલ પીધેલો આજે હસતો ક્યાંથી આવ્યો ગમતું નથી તમે ઘરે જાઓ તમારી પત્ની નક્કી કરે આજે પતિ ઘરે આવે કોઈ સાસુએ આમ કર્યું બાટલો થઈ રહ્યો છોકરા કશું ફરિયાદ નહીં પતિ ઘરમાં આવે નવી સાડી મોટો ચાલ્લો પાણીનો ગ્લાસ લઈને ઊભા રહ્યો તમે ઘરમાં જઈને ટીંગ ટોંગ કરો ને ઘર ખુલે ને પત્ની ઊભી હોય ને અલા કોના ઘેર આવી ગયો તમે મજામાં રહો કોઈને ગમતું